keel. harmoonia. inimene. lumi. emme. heinamaa. kõrvits. mulgipuder. loojang. lilled. hällilaul. vesiroos. puhkus. piibeleht. tuulelaul. Nele-Liis. nautimine. pääsupojad. alla. Lõbutsemine. manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, vaht yeah.. Sush. When the imposter is us. Yeah. Stop posting about Among Us! Ah! Lootus. Mas. Börsik. Shit. que, que... kiputer loojang lilled piibeleht lauan Now they will go on. Manna. Manna. Yeah. que, que, que. Bele. Bele. Manna, manna. lõbutseme. naljakas fakt, lekutsumine on asi, võid karjuda ükskõik kelle sõnaga elli ja ta tuleb sinu juurde või muud sellist. vale, see pole midagi yeah.. When the imposter is a lootus. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela Manna, manna. lekutsumine. naljakas fakt, lekutsumine on asi, võid karjuda ükskõik kelle sõnaga Ellie ja ta tuleb sinu juurde või muud sellist. vale, see pole midagi yeah.. When the imposter is a... lootus.

see keel, mida rahvas räägib, on ta emakeel. Handy low. mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele 寿司が好きなので、実は日本から来ました。私は今、スースリークとスースが嫌いです。When the imposter is kee-, kee-, kee-, keel, mida rahvas räägib, on ta emakeel. Jesus Christ. モリ森森森森森森森森森森森森森森 マンナマンナ寿司が好きなので、実は日本から、日本語、日本語、日本語、日本語にから来ました。 私は今、スースリークとスースが嫌いです。When the imposter is so... Stahlnudel! Lotus. keel, keel, keel, mida rahvas räägib, on ta emakeel. Muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, んなまんなラブチメ。寿司、寿司、が好きなので、実は。 が来ました。私は今、スースリークとスースが嫌いです。When's imposter is s t l e l ートシ ja? lumi. lumi. heinamaa. kapten. Maarjamaa. naeratus. Emiilia. Kohuke. Karjamaa. Pürvar. Sahra räägib. arheoloog. päikesepuudutus. üllatus. vürtsiigilu. tere. mürakaru. maskikas. Sombrero. Nobody has all your opinion. Wee-hee! õilill. südame. tuhlis. lapseootus mängud. armas linnuke. armastus. hea südamlik. kõblakuur. börsik. sinililled. vingu viiul. ema või sild. paradiis. kallis. meteoriit. meloodia. kosmos. pilved. mesilind. tšilli. kuu varjutus. emakeel. punarind. suvi. virmalised. juunikuu. pere. sünnipäev. pärlikee. lapsuliblikas. piparkook. õilis. maagia. perekond. kaunis